Bueno, estamos con Sofía Espiñeira, que aínda non leva moito tempo rodando aí na música, vendo outros proxectos de teatro e demais. Eu creo que xe deu a coñecer nun festival, nun, perdón, nun concurso que hubo en Teo de música galega, de, de música de autor. Como se che deu por presentarte aí? Bueno, xa levaba así anos na miña casa con poeta. <laughs> Mira, no, na ducha nunca se me deu por cantar, pero <laughs> si entre amigos, así, compoñendo cousiñas, porque me gustaba así tocar a guitarra, cantar. E bueno, cando me din conta, pois xa tiña así uns cantos temas que, bueno, que me gustaban e dicía, jo, pois me apetece... Eh, pois compartilos, non? E facer concertos e tal. Entón xurdiu aí a posibilidade de presentarme o concurso este de canción de autor e eh, ao lado da casa, ademais, e, e dixen, veña, vimos, e coa sorte de gañar e eh, gravar o disco. Eh, donde poden mercar o disco? Eh, bueno, teño na páxina web, Sofía Espiñeira, eh, wordpress.com eh, bueno, te, teño aí unha, unha lista de distintos bueno, librerías, está en Pontevedra na librería Paz está, bueno, en Ferrol, bueno, hai varios puntos en Compostela tamén mm, puntos de venda, que bueno así agora de memoria non os podería dicir pero sí que está, estou intentando que, que por toda Galicia pois pues, este así en algúns puntiños para que a xente poida mercar E aparte de, de eso, de ser cantante, a que máis tes outros proxectos de teatro e demais? Eh, explícanos un pouquiño que consisten. Pois, bueno, eu antes de, do da música, pois, eh, estaba, bueno, eh, sigo non no teatro, así con compañías eh, Titre ficciós, eh, Teatro Cubo, que fa, facemos máis teatro infantil, familiar, bueno, de rúa, de interior, temos distintos espectáculos. E agora tamén estou sacando, bueno, tamén estou así vinculada ao circo, á danza, eh, que pau non tocas entón? <laughs> Non teño un cacao de, de moitas disciplinas aí, non? Que, pero bueno, teño así proxectos en cada unha delas e vou aí repartindo. E agora Agora mesmo estou xusto imos sacar en outubro, novembro, un proxecto que está así cerquiñado de cantautora, que é cunha, cunha rapaza contadora da tropa de trapo, que é Marta Ortiz. Estamos facendo un espectáculo xuntas que, bueno, ela conta historias sobre mulleres, eu poñolles música, tamén canto algún dos meus temas, eh, chamase Matrioscas o, o espectáculo, está a puntiño de sair, o último que estou a facer. É eh, así, po, por cotillar un pouco, as historias destas mulleres están basadas en mulleres que realmente coñecedes persoalmente, non? Ou... Eh... Sí, pois... Pues, mar... Sí, non, non, eh, o sea, están transformadas en conto, pero a raíz de todas as historias é unha, ten unha base real de mulleres que coñeceu Marta da súa familia, unha amiga, bueno, son todo protagonistas femininas, pero si sí, son historias que, que parten da realidade e logo, bueno, lles dá a forma de, de ser transmitidas como forma de conto, pero, pero sí, parten da, de historias reais. E volvendo de música de autor, por exemplo, nos festivais non é un estilo que se suela ver, non, non, non hai moito, non, así na Galiza, creo eu. Que tal a acollida do público cando, nas actuacións que xa tuveche? Pois moi boa, eu tamén iba así como un pouco, no, o inicio de con, con medo e así de pois porque igual os cantautores están como estamos etiquetados sí, como algo eu tamén fago, etiqueta. Como, <laughs> que peñazo, que cansado, que non, vai vir aquí a chorar as súas penas. Pero non, a acollida moi boa, tamén é certo que, bueno, teño cancións moi moi íntimas, pero tamén teño cancións así máis, bueno, que a xente creo que mm, que enseguida conecta, non? Eh, as xente propias de alguma maneira, dun, unha maneira de sentir, unha anécdota, sempre contan algo bastante cercano. Entón, Historias reais tamén. Sí, sí, <laughs> en primeira persoa casi toda. pasará pasará este tempo inquero ¿Qué pasará ese se maña me molle se chovera Se en tormentas que rompen o peito ¿Qué pasará con meu futuro? ¡Ay! ¿Qué pasará Esos meus soños non se cumprirán ese amor marchará lonxe liberdade, a enfermidade, a tristura casa a E Ese o tempo parará de supeto ou se pasará rápido demais Non teño medo, non teño medo, non teño medo, non maña todo dun golpe cai Ou se quizáis un día me perderá Se non atopo o que quixera Que pasará se se destrue de pronto meu lar E o que construo deixa de medrar E se os que esta maña deixan de estar A soidade, a falta de liberdade, a enfermidade, a tristura casa baleira E se o tempo parará de súpeto Ou se pasará rápido demais Como di? Non teño medo, non teño medo